Good morning to all of you. So, I am the principal here in Bagong Silang Elementary School, Maine. Of course, in Caloocan City. And uh, I've been here for almost a year now. Sa ngayon, if we are going to compare the pupils before and at present, medyo malaki ang pagkakaiba when it comes to the attitude. Yung value formation kasi importante po sa mga bata sana yung disiplina sa mga bata ang dami na sa paligid, mga napapanood, and everything. Dapat kasi mga positive ang tinuturo sa mga bata. Ang uh, ah, U-Kids ay kakaibang approach. At saka sa tingin ko bilang principal, eto na talaga yung napapanahon. Yung mga bata nga kasi ay parang sabik sila. And now, nakapanood sila ng kakaiba na merong pang mga lesson na makikita. At nakita nyo naman na impact, nakita ko rin naman ang impact. The best po talaga yung mga ganyan, you kids po.